हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स जैसा कि आप जानते हैं कि हर बार मैं आपको कुछ नया ला करके देता हूं नई चीजें बताता हूं तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को लेकर के एक नई वीडियो आने वाली है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप थोड़ा सा विजुअल बेसिक का कोड इस्तेमाल करके एक नया सॉफ्टवेयर क्रिएट कर सकते हैं तो keep watching so thank you for watching this video